get some tequila. Kde může být? Je tady. Ahoj Naty, počkej, počkej. Uh, ahoj. Jenom jsem si chtěla zeptat, co budeš zítra odpoledne dělat? Um, jako vždycky, trénovat beautynku. A to jí... trénuješ? A, ah, tajná. Um, to je v reading, ale. Aha, a nevíš, nejde tam třeba nějaký nouzový východ, uh, třeba kdyby hořel ten hlavní vchod, a, aby si někde mohla utíct, nebo tak nějak? Uh, kladeš divní otázky. No, to jen tak, jenom jsem se tak chtěla zeptat. Aha, ne, není, je tam jenom jeden vchod. Aha, jo, tak, tak díky tak jenom jsem se tak chtěla zeptat. Tak mm-hmm. já, já už musím, takže zítra odpoledne uh, tady k tu té reading hall. Mm-hmm, dobře. Tak ahoj. Budu ráda. Eh, to byl rozhovor. Hm? No. Dobrý den. Dobrý den. Pane, úkol mám hotov. Co dál? Poslouchej dobře, mám pro tebe nový úkol. Budeš muset schodit svou sestru z mostu. Neboj se, Rachel ti pomůže. Máš nějaké dotazy? Vím plán, pane. Já vím, proto jsem taky pán. A teď už... Provedu. Neboj se. A teď už běž. Tak Beautinko, pojď, budeme cvičit. Hele! Uh neodložíme tu reading hall, prosím tě, na, na zítra, dneska, dneska se můj kůň na to necítí. Jo, jasně, v pohodě, dbám na, no, jak tam říct, na zdravý koní. Jo, a na takovou jinou projížďku. Mm, dobře. To taky. Jo, jo tak pojďte, no. Pojďte. Já jdu, vy jste hlemíždi. <laughs> Já taky jdu. Ráchel je hlemíšť. Já miluju Golden Hills, je to tady tak úžasný. Jo. No, fakt, ani, ani my, jo, je, je to tak nádherný. Eh. Na ty jedni. Je před nás. Dobře. No dobře, tak já teda půjdu první klidně, žádný problém. co je, Beautinko, ty jsi slekla? Ne, nestalo se ti nic. A, jsi v pořádku? Uh, Ježíš, Ježíš, co se stalo? Nevím, Beautinka se lekla. Fakt? A jak se to mohlo stát? To nevím. To je strašný. Počte, jedeme. Tady to radši objedem. Pojďme, pojedeme lesem. Dobře. To je podle mě bezpečnější.